هذه الحلقة برعاية دي جي كورنر السلام عليكم اعزائي المتابعين يا هلا ومرحبا فيكم في حلقه جديده هالاسبوع كل عام وانتم بخير بمناسبه قرب عيد الفطر وبمناسبه العيد مثل كل سنه راح نسوي سحب على جهاز عندنا هنا في القناه والجهاز اللي راح نسوي له review اليوم راح يكون نصيب واحد من المتابعين كل اللي عليك تسويه هو الاشتراك في هذه القناة ومتابعة حسابي في الانستغرام سوي لي follow هناك والتعليق على الفيديو هني في هذه القناة وعلى الفيديو اللي موجود في الانستغرام وكل ما زادت تعليقاتكم كل ما زادت فرصكم بالفوز قبل أن نبتدي هذه الحلقة لا تنسى تعطينا زر ال like وتشترك في القناة إذا أنت ما كنت مشترك ومشاركتها مع جميع أصدقائك حول العالم على أساس نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة من المهتمين في هذا المجال وإذا هذه كانت أول مرة تشرفني فيها القناة معك أخوك هاشم العلوي وفي الحلقة راح نتكلم عن كل شيء له علاقة في الموسيقى، ال music technology وال audio engineering او الهندسة الصوتية. اليوم يا شباب راح نلقي نظرة على جهاز MiniFreak من شركة Arturia شركة Arturia طبعا معروفة بإطلاقها لمنتجات و software اللي هو يعني keyboards أو hardware و software جودتها عالية وفيها خواص كثيرة مقابل سعر مناسب إذا ما شفت حلقة مراجعة جهاز اللي قبل هذا اللي هو ال MicroFreak بخلي الرابط في وصف الفيديو هذا تقدر تروح تشوف الحلقة وترجع تكمل معانا طبعا أول ما شفت أنا هاي الجهاز استانست لأنه أخيرا أخيرا أخيرا في keyboard عادي keyboard هاي مو مثل ال keyboard اللي كان موجود في جهاز ال MicroFreak لو تتذكرون جهاز ال MicroFreak كان فيه شريحه او ال keyboard ماله كان عباره عن شريحه الكترونيه او PCB والعزف على هاي النوع من ال PCB او ما, ما نقدر نسميه keyboard. العزف على هاي النوع من الشريحه كان جدا صعب وما كان يعطيك آه، الاحساس نفس الاحساس ال keyboard العادي جهاز ال MiniFreak فيه نفس ال oscillators او نفس مولدات الصوت اللي موجوده كانت في جهاز ال MicroFreak وهاي ال oscillators اللي هم ال two oscillators او محركين الصوت هم نفسهم اللي موجودين في جهاز ال MiniFreak وجهاز ال MicroFreak بس الفرق اللي عندنا في هاي الجهاز هو ان احنا عندنا 6 voice polyphony يعني معناته ان احنا نقدر نعزف اكثر من نوته في نفس الوقت حتى في بعض الاصوات فيها تقريبا 12 note polyphony يعني اقدر اضغط على 12 مفتاح في نفس الوقت وهاي فرق هو الفرق الكبير بين هاي الجهاز والجهاز السابق في هاي الجهاز عندنا digital effects، هاي ال digital effects ما كانت موجوده في الجهاز السابق اذا كنت تبي تسوي reverb او delay او اي نوع من الافكتات الثانيه كان لازم توصل ال MicroFreak بجهاز effects مختص ما كان في built in اي نوع من الافكتات الوضع مختلف في هاي الجهاز لان احنا عندنا اليوم digital effects موجودين هنا up to 3 effects موجوده عندنا وهاي الافكتات انواعها مختلفه من ال reverb وال delay والحين يعني بنلقي نظره عليهم مع بعض وعندنا طبعا ال oscillators اللي تكلمنا عنهم 2 oscillators per voice وعندنا ايضا اثنين LFOs هني نقدر نتحكم فيهم بهاي ال section وطبعا ال analog filters اللي موجودين هني بالانواع المختلفه اللي فيها اللي هو ال low pass وال high pass ونقدر عندنا طبعا اهم عنصرين موجودين في الـ في ال analog filters هم ال cutoff وال resonance وهاي طبعا موجودين هنا نقدر نتحكم فيهم بكل سهوله هاي القسم يا جماعه اللي موجود هنا لو تلاحظون هاي القسم مسؤول عن ال sequencers يعني انا اقدر اتحكم في ال sequences بالطريقه اللي انا ابغيها ممكن حتى ابرمجهم انا بنفسي هاي طبعا جدا جدا يفيدنا في حال احنا بنستخدم انواع الاصوات مثل الاربيجيترز فهاي ال sequences يقدر يعطينا تحكم على الاربيجيترز نفسهم وشلون انا ابيهم يروحون يروحون فوق وتحت فوق بس تحت والحركه مالتهم بشكل عام ال keyboard طبعا مثل ما خبرتكم جدا جدا فرحت انه انا شفته لانه هو مو بس keyboard عادي هو ايضا touch sensitive و velocity sensitive شنو يعني touch او velocity sensitive يعني كل ما انا اضغط على المفاتيح بشكل قوي كل ما الصوت راح يكون اعلى او الصوت راح يتغير بشكل او باخر عندنا ايضا في هذه الجهه adjustable pitch وال mod wheel اللي موجودين وهما طبعا ممكن انا ابرمجهم واتحكم فيهم واخليهم يسوون الشيء اللي انا ابيه عندنا ايضا آه، الماكروز هاي ال macros اللي هم اقدر اتحكم فيهم في شنو الاشياء اللي انا ابي هاي ال mod wheels وال pitch wheel يسوونها لو القينا نظره على خلف الجهاز راح نشوف انه في عندنا يو اس بي انبوت اوديو ان stereo output وطبعا ال power supply. الجهاز السابق اللي هو ال MicroFreak كان فيه مجرد mono out ما كان يعطينا stereo out فهاي الحلو ايضا هاي يعني مثل ما يقولون one step up في ال upgrade الخاص بال MiniFreak في هالجهه راح نشوف ان عندنا ال mod matrix مثل ما كان موجود في النسخة السابقة ولكن عليه بعض الإضافات القليلة طبعا يا شباب الجهاز منه وفيه راح يكون في مجموعة أصوات كبيرة والحلو اللي فيه أيضا أنه ممكن أنا أشبكها على جهاز الكمبيوتر واستخدم الجهاز نفسه ك plugin عندي في برنامج تسجيل في Pro Tools ولا في Logic ولا في Reaper او اي برنامج انت تستخدمه. اللي عجبني في نسخه ال plugin هو ان التحكم فيها انا بالنسبه لي يعني تحكم اسهل من الجهاز نفسه وتقدر طبعا انك انت تسوي له automation داخل برنامج التسجيل نفسه الاغنيه اللي سمعتوها في بدايه هاي الفيديو واللي راح تسمعونها ايضا في نهايه الفيديو استخدمت فيها ال MiniFreak بشكل رئيسي طبعا في بعض الالات الاخرى مثل الدرمز وبعض الالات اللي مو موجوده داخل ال MiniFreak ولكن 90% تقريبا الالات المستخدمه كانت من جهاز ال MiniFreak. خلونا نسمع بعض الاصوات اللي موجوده داخل هاي الجهاز تسمع صوت ال bass اي صوت ممكن انا اسوي له sequencer لو نشوف هاي صوت ال bass مثلا صوت عادي لان ال arpeggiator او ال sequencer مغلق حاليا لكن اذا ابي اعطيه حركه ممكن انا اشغل ال arpeggiator واتحكم هنا في شنو نوع الاربيجيتر اللي انا ابيه. هاي طبعا بخصوص الاربيجيتر نفس الصوت انا اقدر اسوي sequence مثل ما احنا نشوف الحين اذا ضغطت على sequence بيعطيني order ثاني او حركه ثانيه حق الصوت نفسه نشوف اصوات ثانيه ال digital effects اللي موجوده هني تقدر تعطيني انواع مختلفه من الافكتات ممكن اختار طبعا اكثر من effect في عندنا لو تلاحظون هني ادري الشاشه كلش صغيره بس ممكن اقول لكم شو الموجود عندنا reverb عندنا ديستورشن بيت كراشر فري باند اي كيو بيك اي كيو مالتي كومبرسر عندنا chorus phaser و flanger. خلينا ناخذ مثلا reverb هاي ما في اي افكت الحين وانا قدرت طبعا الحين اقدر اضيف عليه افكتات بنفس الريفر نشوف اصوات ثانيه على السريع هذه يا شباب نظرة سريعة على جهاز ال MiniFreak من شركة اورتوريا مثل ما خبرتكم هاي الجهاز راح يكون من نصيب واحد من المتابعين كل اللي عليك تسويه مرة ثانية هو انك تشترك في هذه القناة وتشترك في حسابي في الانستغرام وتكتب لي تعليق في قناة اليوتيوب وتسوي mention حق واحد او اثنين او ثلاثة من الاشخاص على حساب الانستغرام طبعا كل ما زادت تعليقاتكم كل ما زادت فرصكم بالفوز ان شاء الله عجبتكم الحلقة لا تنسون مرة ثانية تشتركون في القناة وتشاركونها مع جميع أصدقائكم حول العالم على أساس نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكن أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة